le, video... itt kellett volna lenni, hogy csurog végig. Igen, levideóztuk, amint ahogy jön a kamion, ez konkrétan megvan videón, hogy ez csurog belőle, ezt nézzétek már meg, légy szíves. De nem az Edem, ez most szúrtátok ki, vagy valami. Nem, le van videózva, amint jön. A videón is megvan, hogy ez csöpögött már az előtt, mi hogy iző. Hú, hát ezt nem is gondoltuk, hogy ez ennyire súlyos lesz ez a kresszoktatás. Tehát ez nem tudom melyik kresszabályt sérti, de lyukas, igen, tehát a műszaki állapotát indulás előtt nem ellenőrizte ennek a járműnek. Lyukas, lyukas benzintartályjal közlekedik itt konkrétan. Szerintem nem, hogy ennek a fuvarnak, de egy a Liga projektnek van így ezzel vége. Hát nem, tehát ne vicceljünk, egy konkrétan csöpög a benzin. Na de eddig miért nem hát csöpög? Eddig is csöpögött, vagy, vagy olaj, nem olaj. tudom, nem értek a focihoz. Fel van véve, amint itt, itt közlekedik a átment rajta a kerékpár Úgy konkrétan folyik, nem csak ő. Hiszen Igen, folyik. a két dupla sáros kerék átmegy rajta. Konkrétan súlyosabb lett a helyzet. Nézd meg alul a lyukat, látszik valami? Ja, ja, figyelj, végig látszik, nézd csak! Ahol nem ment rá a kerék, ott látszik a csöpögés végig. Hallom, de, de itt ez kezd kibaszottul életveszélyesen. Ja, ja, ez már, ez már el, eléri a kutyát. Ez gyakorlatilag fel tud robbant, robbant. Ne, ne, ne, ne. Hallod, ez nem ment rá a kerék, ott látszik, hogy végig, végig. Ott, ott. Csöp, csöp, csöp, csöp, a két kerék közt is látszik, nézd csak ide gyerek. A két kerék közt is látszik, hogy folyamatosan csöpök. Csöp, csöp, csöp, csöp, csöp, csöp, csöp. Csak miután a hátsó kerék ráment, akkor takarja el. A két kerék közt is látszik. Itt van, nem látszik. Jöjjön, nézze meg. A két kerék közt is látszik.